Hi guys! Welcome back again to my channel and for today's video, I will share about my January favorites. Bago tayo magpatuloy sa ating video na to, make sure to subscribe on my channel down there and also click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So, let's get into the video. Let's go! So, by the way, um, i-reveal ko yung January favorites ko ngayon. Yes, and uunahin ko na yung aking suot na eyeglasses bago ko pa makalimutan. So, guys, lagay ko na lang dito kung saan ko siya nabili. Is I will just put the link on the description box below para alam nyo rin kung saan ko siya nakuha. So, first thing, I got this anti-radiation na glasses. So, wala tong, ano guys, wala siyang grado. But, It helps for my eyes, lalo na sa online class ngayon. Kasi, syempre, lagi tayong nakatutok sa gadgets and especially kapag may klase, kailangan natin protected yung eyes natin. Yung um, color neto is talagang pinili ko siya. So, I think, mas favorable ako kasi parang <laughs> naging fashion-fashion pa siya sa akin. But, ayan siya guys. And as you can see, ayan. So, sleek lang siya na parang crystal dito. And I think this is Piper, yung name ng eyeglass na to. So, it's only anti-radiation para hindi siya masakit sa mata kapag sa mga gadgets, So, mapoprotektahan niya yung eyes natin. Next one, guys, I'm using the Lux Organics Professional Premium Keratin Shampoo. Ito siya, guys, which is castor oil for thicker and longer hair. And this is paraben-free, guys. And gamit ko rin yung kanilang castor oil 3-minute hair repair conditioner So yan, combo ko silang ginagamit. Nung ginamit ko kasi to guys, mas naging healthy looking yung aking buhok. And as you can see, ayan, mas okay siyang tignan. Kumbaga, mas buhay or kumbaga para hindi siya ganun buhaghag. Dito hindi. Yung yung hair ko mas nagiging soft kapag gamit ko yung variant na to. So, ayan. This is my go-to hair favorites talaga guys. Mas gusto ko yung castor oil na variant nila. And I love the smell. It's very perfect. Next one, meron ako dalawang uh, facial wash dito that I really love. And una sa lahat, ito. Hindi ko akalain na magugustuhan ko siya. And una, hesitant pa talaga akong bilhin to kasi nga, this is new for me. Baka mamaya mag-breakout ako, mag-purging ako. Kasi alam ko yung skin ko kapag uh, bago, talagang magbe-breakout. Um, I have here Snail White Namo Facial Jelly Wash. And this is of Puntia Ficus Indica for enhancing skin moisture and youthful glow. So, sabi dito, it's gentle clarifying jelly cleanses skin without over-drying refresh your skin with healthy and luminous look. Akala ko talaga magbe-breakout ako dito. Ayan siya guys. Ayan. Bago sa paningin ko kaya ginamit ko siya. And uh, sobrang gentle niya sa skin. Sobrang soft. Uh, walang stinging effect at all. Might bigawan ko to ng uh, review for this product kasi talagang nagandahan ako sa product na to. So this is the first one that I like for a facial wash. I have my second facial wash na nagustuhan ko. So this is a Skin Magical. Sabi dito, it's an apple cider daily fruit facial wash, which is foaming wash with instant white. So, ito naman guys is 100 ml. And, nakita ko naman to kay Mama Ann Plutz. Dahil sabi ko, ano yung parang nakakaganda ng skin niya yon Nagiging mas glowy siya. So, sabi ko, parang gusto kong itry try yon Una, hesitant ako. Well, lahat naman ng product ganon. Magiging hesitant ka kasi syempre, baguhan sa skin mo. So, might be na mag-purge ka or mag-breakout ka kasi bago nga. So, ang nagustuhan ko dito is, <laughs> meron siyang ganito guys. Ayan. Parang bristle, parang silicone. Ayan. And probably, I will have my review for this product. Pinama ko lang siya ngayon sa favorites ko kasi talagang gamit na gamit ko siya, girl. I really like this product. And hindi siya a amoy apple cider vinegar talaga ha. So, ayan. Ayan siya. Sobrang bango and sobrang sarap sa pakiramdam gamitin to. Nakaka-relax. Okay guys, so since tapos na tayo sa facial wash, um, let's go to the moisturizer and my toner. I have here my favorite toner, which is yung Snail White Glow Potion nila, yung HA BHA toner. Ito siya guys. E, ito yung toner na talagang ginagamit ko at talagang nakakaglow siya. And hindi ako nag-purging dito guys. Check out my video or review. So, dito na lang siya. Lalagay ko siya dyan sa taas or nasa description box below yung review ko nito. And syempre, kinumbine ko na rin siya <laughs> ng kanilang moisturizer. Snail White, uh, Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream. Itong dalawang to, kinokombo ko to and I never doubt from this product kasi guys, hindi ako nagpo-purging. Kahit na gumamit ako ng skincare na iba dati, um, I always go back from this kasi hindi ako nagpo-purging dito and talagang nagiging supple looking yung skin ko and nagiging glow talaga siya guys. Kaya I really like this product. It really gives me a glowy look kumbaga talagang nawawala niya yung mga bumps-bumps ko sa mukha ko dyan. And next one, uh, I have here my Lux Organics na Soft Lips Lip Sleeping Mask. So, ito siya guys. Yan. That's my current favorite. And Also, I have here Soft Lips Exfoliating Lip Scrub. So, ayan siya. I-upload ko yung aking review for this product. So, para makita nyo din. Ayan guys, sobrang natulungan ako neto. Lalo na mag-exfoliate ng lips ko. Kasi, syempre kailangan kapag ka nag-skincare ka, you also need to have your lips included. Huwag mo siyang iiwan kasi alam mo yon magiging dry siya and magiging chop lips. And ito yung mga nakakatulong sa akin sa days na nag-chop lips ako, yung parang nagiging El Nino type yung lips ko, or yung parang may mahapde, alam mo yung parang may natuklap na balat, ayan, sila yung nagsisave sa akin from that danger. Ayan, combo yan. So, next one, after we have some uh, moisturizing and lip, punta tayo sa mga remedy ko <laughs> sa face. So, meron ako ditong no pore strip, yung sa body treats. Ayan siya guys, kumak ayan. So ito lang yung guys yung kinukuha kong nose pore strip lalo na dito sa aking nose area. Syempre doon mo ilalagay yan. And also guys, kapag na, parang nakita ko na nagkakaroon ako ng blackhead sa ibang part ng face ko, ginugupit ko siya. And kung paano ko siya ilagay sa ilong, ganun din sa blackheads na nilalagay ko kung saan man ako tinubuan. Kasi nakukuha niya talaga. And promise, makikita mo talaga and para kang, kang nasasatisfy once na tinatanggal mo siya kahit na maliit lang yung makuha mong blackheads kasi guys talagang nakukuha niya kailangan mo lang siya ilib ng 15 minutes. Ako, nililib ko siya ng 15 minutes para alam ko na maa-absorb talaga ng product na to yung blackheads ko. Kaya panalong panalo to sa akin. Kasi sabi nga dito guys, it helps removes blackheads, grow out impurities, absorb oil and dirt, and helps unclog pores. 12 pieces to guys and this is color block. Kaya favorite ka talaga to. Kasi kapag alam mo yung parang nagiging rough na yung nose mo and eh, nafe-feel mo na parang ang dami mo ng blackheads or dami mo ng whiteheads na kukuha niya. So next one, since nando na tayo sa blackheads, ito yung aking favorite na acne solution. Kaya I have here acne clear powder mod and ito yung sa Oxycure and intayin nyo I will do some review for this product. Ito siya, guys. And sobrang natulungan ako nito. Talagang effective siya, guys. Like, ito, ubos na to. And I do have already some stocks sa kwarto. Talagang gusto ko, hindi na ako mauubusan nito kasi holy grail sa akin to. Talagang favorite ko to. Kumbaga parang um, ito na talaga yung go-to ko lalo na kapag nagka-acne ako guys. Maganda to. I promise you. So I highly suggested this one. Okay guys, so we're down to two na. And I have here my wallet. So in-include ko siya kasi I do love this wallet guys from the day that I bought it kasi sobrang handy niya and parang naisip ko kasi na kapag nag-wallet ka ng malaki, parang mas bulky siya sa bag and mamaya papakita ko sa inyo bakit I bought this kind of wallet. This is a card holder slash wallet. Nabili ko lang to guys sa Shopee. Talagang worth it siya. And ang dami niyang card slot and may picture ka pang pwedeng lagayan dyan sa loob, then card slot, and then may card slot pati dito sa likod. Sobrang madami kang malalagay. And meron siyang zipper which is pwede mo siyang lagyan ng money. So, ang ginagawa ko is, hindi ko siya nilalagyan ng coins para hindi siya bulky. Ang nilalagay ko lang dito is yung mga, mga paper cash para hindi siya masyadong bulky and mas madali siyang dalhin kahit saan. This is the last but not the least, my favorite. This is my go-to bag. So kung makikita nyo, para siyang Prada na, na bag. But it's not. Guys, nabili ko lang siya sa Shopee and sobrang nakutan ako. Akala ko nung una wala akong mapaggagamitan nito kasi sobrang liit niya. But marami siyang pwedeng malaman. And ayan, nilagyan ko lang siya ng accessories dito sa gilid. And kasyang-kasya tong wallet na to dito sa loob. Kaya ako bumili ng wallet na to sa mga bag na ganito or sa maliliit kong bag kasi nahilig ako ngayon guys sa maliliit na bag. And as of now, this is my go-to bag. So, uh, para siyang dupe ng Prada. Alam mo yung parang um, yung shoulder bag ng Prada, but this is just a dupe. Ang liit niya and talagang ang cute dalhin and hindi siya agad nadudumihan kasi nylon siya guys. Yung texture niya, Ayan o. Oh. Hindi siya leather and it's nylon. So, madaling ipagpag kapag nadumihan or kapag naputian. Wag lang yung talagang stain na nakakaputi sa bag. But yeah, I, I really do love this bag kasi sobrang handy. Guys, I will just leave the link on the description box below lahat ng mga nagustuhan ko and lahat ng mga products na mga sinabi ko sa inyo. Sobrang natutuwa ako kasi itong mga product na to, or yung mga gamit, as usual, hindi lang yung mga product na pinakita ko sa inyo. It really helps me like easily help me on my daily life. So, guys, kung nagustuhan nyo tong video na to and uh, sharing my January favorites, make sure to like this video, comment down below kung meron kang suggestion or any question. And also, don't forget to subscribe on my channel down below and make sure to Click the notification bell para maging up-to-date ka whenever I upload videos. And guys, thank you for watching this video and hope to see you on my next one. Bye!